Alors, voici mon petit cahier. Très joli avec des petits diamants. Euh, futuroscope. Au futuroscope. Voici très joli. On va l'ouvrir. Voici ce qu'il y a dedans. Avec le crayon. qui ça fait. Ça c'est le petit bœuf que j'avais en an. Je commençais à plus faire des bêtises. Parce que je m'avais habitué Voici, très joli. Voici le, petit. Comme une petite histoire. Voici ce qu'on a fait aujourd'hui. On va en faire un peu. Et on va écrire un nouveau mot. Peut-être un petit dessin. Voilà. Là, j'en dis. Là, c'est écrit pas. Hein. Voilà, là, c'est écrit. On met une barre en plus. Donc là, ça... Hop. Alors, plonge dans mon histoire. Aujourd'hui, c'est un petit homme qui s'appelait Mélie qui parti en voyage. Bon, c'est vrai que j'ai un peu mal fait. Hein. Qui courait, courait alors qu'en route, avait rencontré une femme qui était en fait une sorcière. Alors, c'était et lui, un petit garçon, mais qui ne voulait pas les pousser, mais qui partirent ensemble. Donc, on... Du coup, après, elle avait tout, tout à petit. Et tout petit après. Maintenant, il rentre chez, chez lui avec la femme. Ton papa, ta maman, je peux pas le dessiner n'était pas contente que lui non plus, que c'était en fait une cruelle dame. Si, je la fais Et qu'elle surveillait toujours parce que parce qu'elle ne voulait pas perdre son amoureux pour le manger. qui gardait son sourire et que gardait pas son sourire. Fin d'histoire. Et eh ben, elle pas belle mon histoire. Au revoir. Et abonne-toi et laisse un million de pouces en l'air.